終了これいらないこれこのオブジェいらないかな入れてあげようか乾杯乾杯おいでマジうま今日はですねえっと、まあ 最近の何ナイトルーティーンをそうね撮っていこうと思いますイエーイ久しぶりじゃないこの感じはなんかいつもやってるような気もするけど <laughs> そうだねまあいつもと違う角度の場所なので、うん、あと普段のうちだをね、まあ、うん、見てもらおうそうだねまあでもこの後ご飯食べてお風呂入ってうんね、ただもう寝るだけなんだけど、うんうん、それを届けたいと思いますアレクサエアコン止めて、はい、今日のご飯は お肉炒めとお刺身とあと味噌汁とご飯とあとハンバーグをができますねあとビールがうんうまみうまみざわあもうこのままいっちゃおうかうんご飯 <laughs> あのまあねちょっとさ盛るのめんどくさいから まあこうやって食べるとねちょっと本当はねよくないんだけどまあでもこうやってやる時もあるじゃないみんな洗い物も減るしさうんうんうまいおいしいおいしいうんすごっイエーイうまそうハンバーグできた一緒に置いとこうかねイエーイ食べようぜどうぞあ味噌汁味噌汁はいおいしいうんうまいな ハンバーグ食べるのか食べようかうんほら豚バラが巻いてあるさすごいハンバーグだからさえー、何そのなんかすごいね、うん、なんか絶対美味しいじゃんパンケーキにいいよ無理しなくていいよ <laughs> パンケーキになんか生クリーム乗ってるやつじゃん 大体乗ってるだろ乗ってたうわちょっと待ってこの肉汁はもったいない、うん、吸いたいちょっとね食べづらい説はあると思う多分その豚バラが巻いてあるからえ熱いようんうまっ美味しいうん考えたやつ天才だこれありがとう <laughs> りょうちゃんだったんだあ <laughs> ちょっうんうんうん絶対ご飯と一緒に食たうんうん、正解でしたうんうんうま美味しいねこれもうまうんあ美味しいうんうん ななんかソースもさあーうん終了どっちがどっちこううんうんうん <laughs> 美味しいアピールしてたあの、うん、昔コメントで、うんうんうん、もう翔太は、うん、口に入れたら、うん3回しか噛まないって言われてたからうん最近どうなの最近は気にしてるああ偉い <laughs> なんで3回って いや、もっと噛んでるわ。イメージな。うん。し今、いつも以上に噛んでるでしょ。噛んでる噛んでる。言った手前。うん、噛まないとみたいなね。うん、でも大事よ。きっと。大食いの方とかね、結構ね、もう飲む勢い。すごいと思う。大食いの人たちはさ、日頃から訓練してるからさ、俺がやったら多分やられる。最近さ、はい、休みの日めっちゃ寝てるよね。 いやー本当にねびっくりするくらい寝るよね寝る寝る昼寝が気持ちよすぎてさやることある時はもう寝れないんだけどうん少しでもちょっとさ、うん、やるべきことが終わるとねうん寝たくなっちゃうよねあううんでさもう最近ちょっと暑いじゃん、うん、でエアコンつけてさ、うん、布団にくるまって寝るあの幸せねわかるやばい、うん、美味しいなうんお告げしましょうかありがとう なんか夏の味とかさ、うんうん、普通のノーマルのやつとかさ、うん、全然味違うの分かる分からん俺春が好きなんよ全然わかる多分それぞれをさ飲み比べたらわかるんだろうけどさ単体で飲んだらさ、うん、多分そこまで違いはない気がするいや違いがあるのよ、うん、あるあるで言っとかないとさちょっと、うん、あの案件が来た時にちょっと <laughs> 怒られちゃうよ、ね、いや夏は夏の味なのよみんな分かった夏は夏の味なのよ <laughs> もう何年も言ってんだけどなもう春は春の味なの <laughs> 春の味なんですよ本当にずっと、ね、誰と一緒に一緒だっつったのアンバサダーにしてくれないかな毎回動画に金麦出すけどね いや、本当に。もう、 <laughs> だっていうかね、そうね。その前に大体出てんのよ、ね。共産って言ったらね、もう何でもさ、うん、言えるもんね、今後。うん。ずっと共産でやっていけるよね。うん、これも食べてるよ。うん。味噌焼き味噌焼き。うん。もつの。うん。なんかさ、なんかこの撮ってる感じが、はい、ペイさんの動画っぽくない <laughs> なんか食べながらさ、うんうん、めっちゃ面白いよね。 そうだね、うん、 <laughs> カメラ全然見てなかった違うのあの何が違うゴミ映ってると思ってあ本当だ <laughs> 恥ずかしいよいしょねうんご飯作ってたからねなんか久しぶりじゃないなんか俺が作ったのをさ、うん、できたよっつって出す、うん、うん 最近さなんか翔ちゃんが作ってくれてたもんね、うん、かわいいかわいい翔ちゃん食べ方がお腹いっぱいになってきたこっちも食べなさいうんうんうんご飯ついしおい、はい、美しなかったうんうんお腹いっぱいダメよ食べてうんこうご飯かけて絶対うまいよあ というわけでせーのごちそうさまでしたはい <coughs> お風呂じゃんけんぽん、はい、はい、片付けお願いしますはいやりますお風呂入ろうかさて一緒にいやちょっとさいいよ <laughs> 引きずってんな前回 <laughs> 終了さあじゃあお風呂入ります え、何どこまで撮るの <laughs> だってあれでしょナイトルーティンでしょいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやダメでしょ早く脱げよやばいってそれは早く脱げよもうそういうやつじゃないんだよ早く脱げよいやもう終わりだよもうそんなん入れないそんなんダメなのいいよ一瞬一瞬いやいやいやいやそういうのやってないんですよいいからいいからいいいや本当に本当にもうねアナのセクシー特集とか見てた方が多分マシだと思うよ、うん、分かったはい終わり じゃあちょっと脱ごうと、一瞬脱ごうとして。やだー、やだやだ。はい、見せます。終了。おしっこ。おしっこしてきなさい。入ってきたぞ。おかえり。さっぱした。うん。 ヌーピーヌーピーさんじゃんさん俺もヌーピーヌーピーヌーピーだなんかヌーピーグッズめっちゃ増えたよヌーピーグッズ増えた本当にありがたいですねねねもうお酒はいいのうん早くない早くないお酒もう寝る直前までお酒飲んで <laughs> 満足したら即寝るみたいな感じそう しなさいゲームするよ何するの俺がゲームしてる何しようかな <laughs> 見た <laughs> くすぐった涙一滴も出てないんだよそれやめてよそれ <laughs> いや翔ちゃんの真似してるだけだあそうなの俺の真似だったのか じゃあもういいよ翔ちゃんが相手してくれないから俺もゲームするからカモンカモン大丈夫ですカモンいいよカモンだよ <laughs> いや近いな近いななんでなんで なななんんでで一緒にやろういいよじゃあ俺右持つからしとちゃんやって分かんないよ俺どうしたらいいのこれであの移動できるどこに行けばいいの奥行って奥うんじゃうえ違うのよ何こっちじゃないの俺このゲーム一切やったことないから分かんないんだ、うん、いやそこじそこのそこのお店に入りたいの や違うねそこじゃないのよえどどこ言ったんだよそう手前よ手前そうアイテム買うからさそう選んでアイテムどこどれ上から見つ目だからそっちでそっちでやらないと数増えないのよつまんねえなこのゲームマジさくんのマジで <laughs> つまんねえなよくやってたな今までちげえ <laughs> 俺も磨いてくれない歯歯出しとくからさ、ここでさやってい水つけてないえだって水つけない方が好きじゃない <laughs> 歯磨き粉がないからさ <laughs> 歯磨き粉いるいるよなんか子供ができたらこんな感じなんだろうなあ <laughs> っかあやあやあやあや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 おやすみなさい寝ようぜアレクさん電気消してはいやめてよ <laughs> やば俺もそれ言おうと思ったのに <laughs> ちょっとやめてよかぶった んないもうまだ終わんねえのかよってなってるからさ、うんもう早く寝る早く早く早く早く早く早くまだ終わってないのか同じタイミングではいはい、はいはい、おやすみいや何もやんないの